Gaur e, Wikimaniako gure lehengo eguna izan da eta nik e, glam proiektuetan eh, edo glam itzaldietan parte hartu dut e, batez ere e, liburutegi eta wikipediaren arteko e, bueno, proiektuak ezautzeko, jendea ezagutzeko eta gero bat tartetxotan ba, gu zertan eurei kontatzeko ere bai. Gaurkoa oso egun politia izan da, egia esan, e, goizen Afrikako hizkuntza realitatea hobeto ezagutzeko aukera izan dugu eta jo, ez daukate erronka makala. E, adibide bat jartzagatik, e, Afrikan bertan 11 hizkuntza ofizial dituzte eta horiena kudeatzen jakin egin behar da. Eta arratsaldean ezagutza periferiatik edo ertzetatik erdigunera izeneko mailinguru bat ikusteko aukera izan dugu. Mailingurun argi geratu da oso garrantzitsua dela ertzetako komunitate hoiek izatea beraien e, historia, kultura, hizkuntzari buruz idatziko dutenak, eurak beraiek izatea hori egingo dutenak eta azken finen, nabarmentzea eta azpimarratzea komunitate horiek ez diala gutxiengo bat, munduko zati oso hondi bat hartzen dutela, eta wikipediak ez bali madu biltzen, beraiek daukaten jakintza guzti hori, hankamotz geratzen dala. Bueno, Wikimania mundu osoko proiektuak ezagutzeko aukera dago eta baita ere gureak partekatzeko. Gaur egordian e, eh, azaldu dugu berriarekin infografien askapen prozesu horri buruz egin duguna, eh Wikidata Commons lotzeko aukera ematen duen proiektu on bat izan. Eta ondoren arratsaldean, ba poster sesio bat egonda eta poster sesio horretan azaldu azaldu al izan diogu ba gerturatu diogu den guztiari, gerturatu den orori, eh, nolakoa izan den gure hezkuntza programa. Aurten lortutakoa, zein den bere proiektua eta ba, ditugun zaitasunak eta aurkitu ditugun gauza honak.